另外呢，在礼拜二的部分呢，同时是逢到小空王的日子，在当天呢，大部分的集市老师建议是少取的。不过，我们可以在当天呢，运用这一天呢，来帮我们呢做针灸减重。也就是，如果你想要把自己的这个体重呢，能够做这个减重呢，那老师建议我们可以在当天呢埋针哦。 在我们一些特定的穴位上面呢，可以把一些呃很久停滞的这个脂肪啊，或者是甩不掉的体重呢，让它可以在这个时候增加代谢力哦，那是比较有效果的哦，不妨可以参考看看。另外，在礼拜三的部分，我们会逢到的是诸神朝天的日子，所以如果您有要前往到庙宇去还愿的朋友，请务必要缓一下哦。 同时，在当天也是逢到大偷休日了，所以家中如果有任何的小型家具要做移动的，我们可以在当天呢稍微的做一下调整。另外，在礼拜四的部分是雾探病的日子，有要前往到医院探访亲友的朋友，请务必要另择他日再前往，会比较吉祥的哦。 礼拜五的部分呢，我们会逢到的是雷响天门的日子，在这一天是非常适合上官赴任的，在当天也是我们西方的这个黑色星期五，所以老师也会建议当天呢，如果你呢要就是。 拿到了 offer 呢，不妨呢，我们就尽量呢选择当天 on board，然后呢，在当天也是非常适合，我们可以立卷或者是做交易。那同时当天也是不宜呢去探病哦。另外在礼拜六在当天呢，也是我们的这个白色情人节哦。如果您在上个月的十四号呢有人告白了，在这一天呢，不妨呢也要把这个心意呢。 告诉别人哦，另外这一天也是逢到了事相守的日子呢，可非常适合。如果您要就是动土、求财，甚至是要远行哦，都不妨可以在这一天做启程哦。礼拜天的部分，我们会逢到的是乌兔太阳日，吉时落到的是申时，也就是我们下午的三点到五点这个时候。如果荧幕前有要求子的夫妻哦。 不妨可以在当天呢，前往哦有供奉观世音菩萨或者是祝生娘娘、七娘妈的庙宇呢，去拜拜，祈求能够生福德智慧之子女哦。以上呢是针对呢这一个礼拜的这个日课。再让我们来看一下，在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友？首先呢，第三名呢是我们属兔子的朋友，第二名呢是属老虎的朋友。 而第一名呢，是我们属牛的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友，在这个礼拜，这三个生肖的朋友的运势呢，都非常的如意吉祥，而且在业绩来讲的话，还有人际关系呢，也都非常的如意。基本上，对他们来讲，在这个礼拜，大部分的事情呢，都能够有。 贵人来帮助他们推一把，所以老师会建议这几个生肖的朋友，在这个礼拜尽可能呢，be a all rounder，也就是呢，如果有人愿意给你建议的时候，你就多听；有人愿意帮你一把的时候，请你就要多笑纳，不要呢，就是呃，太麻烦别人哦。因为这个时候的助力呢，一定会是变成你的这个辅助哦，会变成是倍一倍的一个力量。 好，所以一定呢，要让这个力量呢，变成你的这个力道，哦，借力使力，不费力，好吗？变成你的运气。来，再来，让我们来看一下，在这一周呢，个别的生肖运势状况，又有什么特别需要留意的地方哦。首先，针对第一个生肖，是我们属老鼠的朋友，在这一周，老师提醒你要稍微的自我调节。 那在这个礼拜，属老鼠的朋友要留意的天数分别是星期五以及礼拜天。那自我调节的部分，针对的是在这个礼拜呢，你要针对饮食上面，还有包括就是在做分配的时间，还有就是做事的步调的部分，你你这个 tempo 呢，要自己拿捏一下，好，包括饮食还有作息各方面了。 这步调不要忽快忽慢，或者是抓不到一个那个脚步哦。呃，如果乱了，你反而会觉得怎么整周都过得有点浑浑噩噩的乱的步调的感觉啊。如果一团乱，整周都会乱的乱七八糟的啊。如果做的很如果很紧凑呢，整个整个礼拜都会过得很紧凑。所以这整个礼拜的关键点会是在一开始的时候，所以请务必要好好的计划一番哦。 再来，下一个生肖是属牛的朋友，在这个礼拜会有所突破。这个突破呢，会来自于你会突破你自己内心的这个盲点，你知道自己真正要的是什么了。你知道我该怎么样去做，你比较不会去钻牛角尖了。而且呢，呃，有任何的障碍呢，你在这个礼拜你也知道是说我该怎么样去做。所以，既然眼前的这个上周的。 状况呢都迎刃而解了，所以你在这个礼拜也会比较，呃，开心一些哦。所以属牛的朋友，原则上在这个礼拜并没有特别需要留意的天数哦。那下一个生肖呢，是我们属老虎的朋友。属老虎的朋友，在这个礼拜基本上是喜上眉梢哦。对你来讲呢，在这个礼拜你会比较笑得出来了，因为你会有一种比较松一口气，因为可能呃比较有一些。 呃，援手来了，那有一些人可以开始协助你，你比较觉得我可以放下心哦。但是呢，请你还是不要掉以轻心，因为即便现在你有了有了这个助手可以帮助你了，但是呢，不代表你可以卸下你的心防，还是呃必须呢不可以掉以轻心哦。你现在的状况呢，还是必须要让自己呢就是警备着的哦。 那我们这个属老虎的朋友呢，必须要多注意呢自身的这个呃作业流程哦，不要出乱子哦，那才不会带给别人麻烦哦。在这个礼拜并没有特别需要留意的天数。那下一个生肖呢，是我们属兔子的朋友。属兔子的朋友呢，在这个礼拜呢会身兼数职，要尤其是如果你是女性的朋友，那又是。 在工作的话，那你可能在这个礼拜会稍微会觉得更累一点的，尤其如果你又是妈妈，又是呃一个正在上班的妈妈的话，那你会更加的累，因为会觉得我身兼好多个职务哦。这时候老我老师会建议你呢，要要适当的能够排解掉这个负面的这个压力跟跟情绪哦，才不会让自己呢哦这个。 没有地方可以宣泄自己的这个压力哦。那这个时候呢，另外一半呢也会扮演非常重要的角色哦。有时候要适当的把自己的这个呃不满的这个情绪哈呃告诉对方啊，不要累积到一个临界点，不然的话呢，对于两性的关系呢也会是有一点问题的。好，那属兔子的朋友呢，在这个礼拜呢。 要留意的天数呢？哦，是星期三。那再来下一个生肖呢？是我们属龙的朋友。那属龙的朋友呢，在这个礼拜呢，需要保有自己的一个空间。那这个空间呢，是需要呢，让你自己呢，可以知道说，我我什么时候可以嗯。 有自己的财务空间，又或者是说有自己的艺术空间，或者是自己的私人空间，或者是自己的工作领域的空间。那这样的空间呢，会因人而异哦。那属龙的朋友在这个礼拜要留意的天数呢，是星期五哦。好，那下一个生肖呢，是我们属蛇的朋友。属蛇的朋友呢，在这个礼拜呢，会面临工作加码的一个状况。 那既然会有加码的状况，可预期的，你很有可能会需要面临的就是，呃，要加班，又或者是说你会有这个时间要做一些调整。那老师会建议你呢，务必要就是，呃，尽可能呢要将自己休息的时间呢要做一些调整哦，不要让自己的这个免疫力下降。所以呢，午休的时间会变得相对的重要，多一点的时间呢要去，呃。 让自己多喝水，好，还有包括就是，呃，不要去憋尿，这些都会是小细节的地方要特别去留意哦，才不会让这些小毛病哦慢慢的寄宿到你的身上喽。那属蛇的朋友在这个礼拜要留意的天数分别是星期一以及星期四。下一个生肖是我们属马的朋友，在这个礼拜呢有要留意的地方呢，就是千万不要就是盲目的听信哦。 尤其是听了别人呢嘴嘴巴呢说了别人的几句坏话，你就真的相信了。尤其是我们说，流言呢止于智者，那你到底是这个智者，还是是这个就是跟着一起制造谣言的这一个谣言者呢？所以老师呢要提醒属马的朋友，请你务必要当那个会思考的人哦。 属马的朋友，在这个礼拜要留意的天数是星期二。下一个生肖呢，是我们属羊的朋友，在这个礼拜是属于得不偿失的一周，千千万万不要贪眼前的便宜，更不要误判眼前的一些局势跟状况哦。还有，即便是你很相信的人，也有可能呢是会给你错误的讯息，让你误判情势的。所以，请你。 不要，就是没有顾了局大局，好吗？属羊的朋友，在这个礼拜留意的天数是本周三以及四。下一个生肖呢，是我们属猴子的朋友，在这个礼拜呢，是情绪极度需要宣泄的一周，很容易可能会有情绪大起大落、低潮的 depression，甚至是呃 emotional shock 的一个状况，也就是你会忽然很。 突然的，可能来一下非常极度的想要呐喊。那老师希望呢，在这个阶段呢，你或许可以透过呃去唱一下歌，比如说我们可以用 A P P 唱歌啊，或者是说我们可以打击、好打鼓之类的一些方式哦，来让自己的这个情绪达到宣泄的一个效果。 那属猴子的朋友呢，在这个礼拜呢，更重要的是注意你的工作的步调。呃，即便呢你很想要把事情完成，但是呢，休息的时间也是很重要的，务必呢要把休息的步调呢也要抓到，才不会让你自己呢的工作时间压榨到你休息的时间，让你的这个工作效率呢整个也是降低了，好不好？那属猴子的朋友在这个礼拜要留意的天数是星期四。 下一个生肖是属鸡的朋友，在这个礼拜呢，比较缺乏行动力。那这个行动力是来自于，因为你身体呢稍微会有一点欠安，呃，有一些不舒适的一个状态哦，又或者是说，呃，身体心灵上也的一个不安感，让你会觉得，呃，很不想动。明明知道我应该要去做什么，可是我又不想去做，呃，总是让你觉得好像不该做。 那这个东西呢，有的时候会来自于我们的一个潜意识。那没有关系，如果你觉得你不想做，可是你可以开口请别人去做啊，或者是说你可以请别人去做舍备啊，这也是一个方法，好不好？那再就是呢，呃，属鸡的朋友在这个礼拜务必要留意的天数呢是星期五哦。下一个生肖呢是属狗的朋友，属狗的朋友在这个礼拜是属于得心应手的一周。 对你来讲呢，大部分的事情呢都是可以环环相扣的，基本上不会有出太大的乱子哦。呃，很多的事情呢都是可以处理的很妥善的，只要你有按时间交件，按时间把事情完成，基本上没有太大的问题。好，那属狗的朋友在这个礼拜要留意的天数是星期六。 最后一个生肖呢，是我们属猪的朋友，在这个礼拜呢，比较容易会有低潮起伏的一个状况。那这样的一个转折点呢，来自于你的一个心情的一个起伏哦。那在这个礼拜，老师会建议呢，您尽量少吃甜食。那要留意的天数分别是星期二以及星期天。而且呢，在这个礼拜，你比较容易会受到别人的这个流言蜚语的一个影响哦。别人一点点的一个在背后的一些。 言语呢，对你就会有一些心情上的一些负面的影响，甚至会影响到您工作的这个步调。那尽可能呢，不要让别人的话影响到你啊。所以呢，少去听别人在背后说什么，看你眼前要做的事情就好了，好不好？好，再来，让我们来看一下，在当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友。 首先呢，第三名呢是属老鼠的朋友，第二名呢属属狗的朋友，然后第一名呢是属龙的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友，尤其呢是如果您是单身的朋友，在这个礼拜非常适合让你们去做联谊，尤其是针对如已经告白过的，不妨再尝试看看。 二次告白，或许真的就有机会呢，能够破胆成功哦。那老师也希望呢，如果你有这个企图心的话，不妨呢，记得一定要锲而不舍，追再追，搞不好你就会把家人追到手喽。以上是我们当周的。 运势周报，喜欢的朋友请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞。我是精灵老师，我们下周再见喽，拜拜。